大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈近来非常火红的动画，就是所谓的《鬼灭之刃》。别小看老师哦，老师可是把他漫画都已经追完了，动画也已经看了，甚至剧场版的《无限列车》，老师也跟小朋友一起去电影院把它给追完了。老师虽然有点迂腐，但是还是会看喜欢的动画跟漫画哦。好，《鬼灭之刃》这部动画会点进来的。 大部分都已经看过了这部漫画剧情部分呢，老师就不大多说了。老师啊，今天我们从《鬼灭之刃》这部的漫画来探讨一下，在不同文化中对于鬼的认识，以及是否真的有呼吸术，还是鬼真的能够斩断脖子之后就会被消灭呢？首先呢，我们来先来看一下。 关于鬼这个种族的部分啊，首先在《鬼灭之刃》里面的鬼是属于具有肉体的部分，而且是无法照射到阳光。一旦照射到阳光啊，就会被阳光所烧毁。即使是最终鬼王五彩啊，都无法避免这个问题。对阳光部分啊，似乎是比较类似西洋的吸血鬼。对于日本传统的鬼啊，传统上比较没有是说他们是怕阳光的类型了。 而“鬼”这个字啊，在日文里面是有一种叫做“隐而未现”的意思存在。也就是说，一开始日本传统对于鬼的认识啊，是跟中华文化一样，是属于看不见、摸不着，是人往生之后变成的灵体。而到后面啊，它会变成具有身体、还有长脚的鬼啊，是在什么时候开始呢？是在日本平安时代，也就是差不多在西元七百九十四年以后。 所开始演化出来的。一般来说啊，除了这种有长角的鬼的形象，日本鬼的形象啊，也可以在另一部日本动漫叫做什么《鬼灯之冷彻》里面可以看到。他那个里面主人公鬼灯啊，也是具有长着角的鬼神，而演化成为日本特有的日本鬼，就不再是隐而不见了，反而是成为了一个具有怪力、肌肉硕大，而且手拿大铁棒的模样出现。为什么会有这样的转变呢？ 根据老师的调查，日本鬼之所以会从无形的转为有形的，是受到了中华文化的唐朝文化影响。而平安时代就是开始与唐朝有密切往来的日本朝代，在那个时代开始啊，日本天皇会派遣遣唐使向唐朝去朝贡、采购，甚至是日本人会到中国去学习唐朝的文化。 而为什么平安时代会过去唐朝呢？主要的原因啊，是因为唐朝本身是鲜卑人所创立，而所谓的鲜卑人呢，其实就是匈奴其中的一个分支。而匈奴族或者是鲜卑族，原本他们都是草原上的部族，所以基本上啊，他们对于多元种族文化的包容性是非常广大的，所谓的海纳百川。所以啊，唐朝之所以能够成为华人的代表的朝代。 就例如什么？例如在海外，你华人居住的地方，我们称它什么叫做唐人街。而绿茶以前也被称作为唐人茶，也就是这个原因了。而这样兼容性文化高的文化，借由日本遣唐使在长安所见到的萨满这种驱鬼的跳舞神的形象，所代表这些鬼的面具啊，还有他的装扮带回了日本。除了鬼的形象，也包含了唐朝的服装啊，他们的传统侍女服装也带回了日本。 成为了什么？成为了和服，将中国的泡茶的技艺带回去，就变成日本的茶道。抹茶可不是日本独创的哦。那建筑工法带回去，就建立了京都的雏形。如果各位有看过电视剧《大唐十二时辰》，也可以看到老师刚刚讲的类似的事情。而鬼的形象啊，除了萨满的舞蹈，日本的百鬼夜行也是属于有形态的类型，不再是人死后的灵魂。自此啊。 鬼在日本就成为了一种种族，而不是人死后才会变成的了。而百鬼夜行的原型啊，其实也可以从中华文化的三大奇书之一的《山海经》里面，里面记载了各种各样的种族的图案。其实对应来看，百鬼夜行里面很多的资料可以从那边可以看出来，非常的类似。当然，大体上啊，日本的鬼虽然不一定怕阳光，但是啊，还是会设定到他们会出现在夜晚。为什么呢？ 因为这个时候啊，除了刚才讲到的一些服装、建筑，或者是茶道的文化，包含了中华文化中的武术里面的奇门遁甲，以及阴阳风水之术啊，在这个时候也传入到了日本。而当时的日本阴阳家啊，认为每一天的丑时啊，也就是所谓的凌晨一点到三点是开鬼门的时候。而丑哦丑时的丑，又代表地之中的牛，所以鬼的头上面啊，就应该有有牛角，而牛的力气很大。 所以鬼的力气当然也会很大，所以综合起来啊，日本的鬼开始产生了什么大胡子、大眼睛，身上有红的绿的皮肤，眼睛跟铜铃一样大，身上背了铁棒，力大无穷，就是多种文化所综合产生的。而过去日本鬼的形象啊，就转为幽灵的概念，与日本的日式鬼的那种有肉体的形象就分得很开了。 而《鬼灭之刃》的作者，我们的鳄鱼老师的笔下，就将幽灵跟日本鬼的概念合为一，成为是一个由人变成的鬼，而且兼具西洋吸血鬼的能力，必须由鬼王来去传染才能够变成的鬼，而且他也害怕太阳，一旦照射到阳光就会死亡的类型，所塑造成一个新的一个中西合并的鬼的种族。 而《鬼灭之刃》里面的鬼杀队啊，要能成为有用的队员，或是你要成为柱，那么你就必须要学会了呼吸术。在漫画里面呢，还有水之呼吸、岩之呼吸、雷之呼吸哦等等日之呼吸之类的多元的呼吸术。而借由这种多元的呼吸术啊，鬼杀队员可以获得强大的体能，进而打败了这些借由鬼王无惨给他们开挂，然后让他们有血鬼术的这些鬼。 而呼吸术真的有这个方法吗？老师必须说，如果你把漫画里面当真了，那么也太瞎了。但是呼吸术还真的是有，不过现实上的呼吸术啊是没有办法在使用的时候啊，周遭出现啊水啊火啊还是雷的。但是这些呼吸术在我们日常生活中，对于武术家、运动员，呼吸术就是一个非常重要的技巧。 我们一般人呢，在没有练习过之前，我们都一般都是用口鼻去呼吸，然后吸入在哪里，吸入到肺里面来维持我们的生命。但是其实呼吸是一个很细很细的活，它这个技术啊，你把它钻研的很好，对你的健康是有非常大的帮助的。我们只要调整怎么呼吸的频率、深浅，就可以影响到我们的体能、心理甚至是精神。例如什么？例如跑马拉松的选手，他除了日常肌肉要锻炼之外， 在他长途奔跑的时候，呼吸的均匀深浅就是非常重要的。而诸如登山家，或者是游泳选手，或者是舞蹈家，甚至是武术家，包含了什么宗教里面的禅坐，或者是瑜伽，要如何配合呼吸与动作，才能展现出最好的体态以及体能，也是跟呼吸术是有很大的关系的。而我们一般人啊，你至少如果你学会腹式呼吸。 什么是腹式呼吸呢？就是用腹部去呼吸，那么你就可以对于你的身体的强健度，还有强化自我免疫力，会有很好的一个辅助的效果。而一般人呢，最害怕的什么？最害怕就是你的呼吸啊，已经变得气若游丝，或是你喘不过气了。每当我们害怕，或者是紧张，或者是烦恼，或是恐惧的时候，各位，你有没有注意到？其实啊，我们会不自觉的把我们呼吸的方式降到最低的进气量。 以及频率过于急促，或是过于缓慢，然后啊，我们的身体也或是脑子啊，就越来越不清楚，心情会开始起伏。所以啊，当你如果觉得身体很不舒服，或是你心情很郁闷，或是很不愉快的时候，很简单，多做几个深呼吸，多做一下伸展操，至少你要多伸几个懒腰。其实当下你的身体或心理的状态，啊，就可以获得很大的改善了。不然，为什么我们疲倦的时候啊，会不由自主的打哈欠呢？ 就是因为脑袋需要更多的氧气来让你多做呼吸呀，而所谓的鬼啊，到底能不能用刀来把它斩呢？是不是斩断鬼的脖子就是消灭鬼的办法呢？其实啊，这个在中华文化里面呢，也有斩鬼的科仪，这是有的，还有相关的法器。老师自己也有相关的法器啊，在紧急的时候或是迫不得已的时候才会去使用它。 当然，斩鬼的刀剑跟法器啊，就不一定是漫画中所形容的，一定要是吸饱阳光的日轮刀，或是高温的鹤刀。而说到日本刀啊，我们就要讲一下，日本刀它是主要是结合了中华文化里面的刀跟剑的结合，既没有中华文化里面刀的笨重，也没有中华文化里面剑它容易折断哦，剑是其实是很容易折断的。中华文化的刀啊，它适合做什么？适合做劈跟砍。 而剑呢？剑最主要是来割伤跟刺激使用的。而日本刀是结合了两者的力量，它既能够刺激，也能够劈砍，所以衍生出来的一个刀具，它衍生出来的刀法也是非常的凌厉。例如漫漫画里面的善意啊，我妻善意所使用的雷之呼吸的第一式是什么？雷霆一闪，就是用日本刀所衍生出来的刀法，它还是有个正式名称的。它的正式名称啊，应该是所谓的居合斩。 哦，也就是所谓日本里面的居合道里面的拔刀术，主要啊是在最短的时间之内拔刀一斩来击败敌人。而这种拔刀术啊，其实在另外一部漫画的主人公呃叫做绯村剑心，他们所使用的飞天御剑流啊，里面也是参考使用了这种居合道里面的拔刀术。而日本独特的日本武士刀法，在唐朝以后的朝代，例如什么宋、元、明清。 日本武士啊，很多转行已经变成海盗了。他们去劫掠了中国沿海的各省，打的中国的士兵啊，无论哪个朝代的，都是苦不堪言。甚至啊，日本的武士已经有以一敌五的战力来对付中国的士兵。所以，直到近代的日军侵华，在近身肉搏战的时候，两方交战到士兵对战的时候，中国的士兵啊，也是很难的去敌得过使用日本刀的士兵。当然。 对，有枪的时候就不一样了。枪的时候，日本刀也不能把子弹切两半了，这是办不到的。好了，我们回到主题哦。真正能斩鬼的刀啊，其实关键不是在于刀或是法器本身的上面，而是在于使用者有没有足够的修行，例如咒力，例如道力，例如法力等等之类的能力，来促使法器能够产生相对应的力量，去消灭了对手。 而法器本身啊，也必须使使用者他长期的锻炼，就他的能力，来让法器本身能够跟使用者来呼应。所以啊，很多人说啊，我在网络上买一些什么驱魔的法器啊，什么桃木剑啊、五雷符啊，基本上他们是没有用的。为什么？因为这些的用品啊，是必须透过专业人士的处理过，好，或者是开启过，否则它是没有作用的，就只是一个装饰品。就像磁铁对塑胶是没有用的。 好，他们的频率是不一样，它作用法跟作用也是不一样。而真正在不得已要去斩鬼的时候啊，它是不是一定要瞄准脖子呢？其实也没有啦，基本上它已经是武器了。所以说，只要去能够攻击到对方，对于对方就是很很大的一个伤害了。而我们今天谈到的《鬼灭之刃》啊，它是一部很有趣的一个漫画，老师很喜欢看。今天啊，老师以另外一个角度，跟大家一起来看看。 《鬼灭之刃》之外，那个另外一个关于鬼的文化以及故事，感谢大家今天的收看，记得按下关注与订阅小铃铛，我是陈老师，我们下次见。